Et bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Foupatrix. Et aujourd'hui on va jouer à Rome Total Wars et on va continuer sur l'épisode 2. Donc on va poursuivre la campagne. On est pendant l'hiver 244 avant Jésus-Christ. Allez, petit chargement. Donc on avait commencé à conquérir la Gaule. Et dans notre délire d'expansion, on va peut-être aujourd'hui terminer la Gaule et attaquer un peu l'Espagne. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un peu la crise financière. Allez. La question, c'est pourquoi je n'arrive pas je je rentrer. Alors, tac, tac, tac, tac, tac. On va chercher un petit général. Bon, ça y a pas. Empereur Sire Va devant C'est la route, mon pote. Hein. C'est impossible, sire. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. En 5 tours, il arrive. Bon, on va voir tout ce qu'on peut construire. Oh ben, il n'y a que ça. te mettre ici. C'est bien avoir les informations de communautés. là, on sait que la salubrité, euh, ça compte énormément.

spin pour. Général Empereur Empereur Empereur En avant Un fort romain en fait. Ok, ouais. Empereur Mouvement terminé, sire En fait, c'était pas un truc à conclure ici. C'est juste un point. Général Fou, toi. Je... Suisse à l'ennemi Mouvement terminé ici Je vais te rapprocher d'ici. Empereur C'est redevenu à fort gaulois. À l'attaque faire Général Sire Paris à attaquer Vos ordres Suisse à l'ennemi Mouvement oh, terminé, sire c'est des choses à construire. Hein. il va m'aider à conquérir tout ce qui est ici, L'arpage et tout le bordel. Alors, on va ici. Ah, on va Empereur Six à l'ennemi Communauté assiégée, sire Communauté assiégée, sire Vos ordres Six à l'ennemi commencer à monter là, Paré à attaquer Communauté assiégée, ici Communauté assiégée, ici Vos ordres Paré à attaquer 4000 hommes. Victoire Communauté capturée Vos ordres Vos ordres Aux ordres En avant Sire Vos ordres Empereur Empereur Empereur Empereur Obligé de faire ça. Hein. Sire Empereur Quoi qu'il en soit, cette armée commence empereur. à prendre de l'ampleur quand même. Hein. Empereur Oui, c'est maintenant qu'on fait empereur. Empereur Empereur Aux ordres En avant Sire Sire Sire Aux ordres Sire Droit devant Sire En avant es cierto cuestión. a siempre ¿Quién te vos ordres. En marche À l'attaque Mouvement terminé, sire Rapport de construction, ok. Rapport de recrutement. Un espion est trouvé. Ok. Communauté assiégée, sire Communauté assiégée, sire bon, il faut la réformer, reformer, c'est trop parce que je suis blindé. Aucun gouverneur. Attention. Sire Suce à l'ennemi Allez hop, 83 zones. J'ai perdu 3 hommes. Victoire Cette terre est à Rome Mouvement terminé, sire. En marche Vos ordres. Vos ordres À l'attaque Mouvement terminé, sire. Vos ordres Bénéfice 7222. Croissance d'une Jumbo. On peut construire ceci. en bois. Nickel. Général À l'attaque Mouvement terminé, attaquer Communauté assiégée, sire Communauté assiégée, sire Commencer mon armée eh, pour commencer à conquérir les Espagnols. C'est parti. est parti. Allez hop. 160 deniers, droit du commerce maintenant. C'est gratuit. Alors là, c'est que je suis un peu en manque d'unité même. Destruction. La Macédoine. Ah, ils ont détruit la Macédoine quand même. Vos ordres. Six à l'ennemi en victoire. Victoire Cette terre est à Rome 아. 아. pas vu que j'avais un bateau ici. J'avais zappé le bateau. Sire Empereur En marche Général Général Allons-y Mouvement terminé, sire En marche Mouvement terminé, sire. Construire les égouts. Droit devant Les Espagnols ici. C'est impossible, sire. Pas possible, sire. C'est impossible, sire. En marche Mouvement terminé, sire. Paré et Mort du chef. Oula oh. oh. que deux. Check munitions. Pas grand forum. De l'irrigation. Empereur Allez, c'est parti. On gonfle avec On Non. Paré à attaquer Mouvement terminé ici L'Arménie nous propose quelque chose. Droit du commerce. Décidément. Ah, Lucius Julius. Bête ans. Pareil à attaquer Bonjour. En marche Mouvement terminé, sire. Vos ordres Marcus ça. Marcus l'enragé. Sacré commandant. Sire Droit devant Plus de mouvement, sire Suisse à l'ennemi rappelle que ça va devenir ma base pour euh, conquérir toute l'Espagne. Ализиаса, вернее, на базах. Donc ok, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Général, Paris à attaquer Communauté assiégée, sire Communauté assiégée, sire Bonjour Allons-y Mouvement terminé, sire Augmentation de priorité auprès du peuple. Paré à naviguer. Entendu, capitaine Entendu, capitaine Entendu, capitaine Paré à manœuvrer Entendu, capitaine Paré à manœuvrer Empereur À l'attaque Victoire Et voilà, destruction des Gaulois. Tá. Construa... Vamos. Empereur Allons-y Plus de mouvement, sire Lui, il a 49 ans. là, c'est bon, c'est préparé. Donc là, pas beaucoup de ponceaux déjà, attends, on a détruit la Gaule quand même. Hein. Oh. Sire. Droit devant. Mouvement terminé, sire. L'amiral Retraite, retraite Notre flotte est attaquée Victoire Neus Cassius. Ah, les Cassius. Une des familles les plus puissantes. La Bretagne. On est la faction la plus évoluée. Mais militairement, on est quoi cool. Général Paris à attaquer Victoire À l'attaque Victoire En avant Mouvement terminé, sire Ah commencer par les cohortes. Il n'y a pas les cohortes. Allez-y. Non plus. Présent des régions. Les arènes, Bonus d'ordre public en raison du bonheur d'application permet de que malgré doit avoir lieu Gneus Cassius. Général Cassius. Eh, désolé. 14 menaces. Ça m'étonnerait. Ne dis pas ça. Je suis obligé de quitter.